қайран елім қазағым қайда кетіп барамыз былтыр референдум деген кезде ата заңымызға мүмкін халық болып қолдап тыңдатамыз ә, анау 95 жылғы Назарбаевтың өзін арнаған конституциясын ата заңын жолата жоқ қылып 93 жылғы ата заңымызды қайтарамыз ба болмаса одан да дұрыстау қылып әсіресе байырғы қазақ жерінде байыр қазақ жерінде қазақ халқы және айдаған басқа ұлттың өкілдері тұратын мойындаудың өзі біздің билікке өте өте ауыр екен қазақстандық деген халықты шығарғылары келеді қалай айтуға болады ал енді менің көтеріп жүрген мәселем жер мәселесі 97 жылы қазіргі айтсақ осы жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылына алты баламмен көшіп келдім өйткені ауылдар қаңырап жатты баяғыда жас кезімізде біз ресейдің ауылдар ә, деревнялары солардың тілінде айтсақ қаңырап жатыр бәрі безіп жатыр деп сол жағдай біздің басымызға да келгенін бірақ біздің ұлан ғасыр жеріміз мақтанамыз ата бабамыздан қалған деп шындығында да солай ата бабамыздан ұлан байтақ жер қалды асты да үсті де тұнған байлық қалауын тапса жанады дейді біз сол өз жерімізді өзіміз пайдаланып ұрпағымызға мақтаныш болатын болып қалудың орнына білетініміз той ас одан қала берді диванда жатып алып бірімізді біріміз шұқылау қашан біргеміз айналайындар ау қанша жерден айтсақ та басқа жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деп 30 жыл бойы Назарбаевтың өсегіне, өтірігіне, мақтаншағына төзіп келдік қой. Е, әрине білмеген адамдар көрет, келет, Астанаға болсын, алматыға болсын шында да көрке дамып кеткен біз. Не бір, бірақ құдай сақтасын мына қазіргі сирия мен Түркиядағыда түркиядағыдай жағдай болатын болса не болатынымызды да білмейміз құдай сақтасын ал енді алтын бесігім ауылды сақтаудың орнына біз жолдасымыз екеуміз тәуекел деп ақыр былай алмадық бір ай тамадық. тамшыдай болса да өз қанымызбенен жерімізді шетімізді дәлдейміз деп өртемек те болдық өрт... әлі де өртенуге дайынбыз байырғы қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі ортақ ұлтарақтай жерге де меншік құқы берілмеу керек ана тоқаевтың бұлтырғы референдумда халықты ақмақ санап жекеген тұлғаларда меншік құқы сақталады деген сөзінің өзі міне қазір ә, алматыда болып келдім сол кезде халықтың айтын, ой болат назарбаевтың 300 мың гектар жерін қайтарды деп шын қайтарды өтірік қайтарды ол да белгісіз қағаз жүзінде не болмаса шірік құмалақтардың есептердің мәңгүрттердің халықты алдауға үйреніп алған сөз заң аясында сонда бізде заң жай халыққа оның кейін шірік құмалақтар үшін жеке заң бар ма әтәңілеттерге заң ортақ тұрғылар келмей ме кетсін көрейік олардың басқа жерге барып сұлтан болған атасының басы жаман сөз айтпай ақ қояйын міне мен осы былтырғы неден бері кішкене жылжу бар жоқ деп айтпаймын солтүстік қазақстанда біраз э, көкшетауда ең жаманы табиғатты құртып жатыр табиғатты құртып жатыр жер уланып жатыр қалай болса да дәлдеп берсін өзінен өзі малдың іш тастауы уланып өлуін дәлдеп берсін осыны көтеріп ем менікін өтірікке шығарғысы кеп жетісу арнасы ел қамы дейді елдің қамы емес елдің жауы ондай арна шындықты айта алмайтын халыққа шындықты жеткізе алмайтын тіпті мен қателессем көзімді жеткізу керек еді бір жақты қылып мен елдің жерін тартып алдым кімнің жерін тартып алдым көрсетсін рас 2007 жылы 250 гектар жер мал жайылымына алғамын алдындағы мал олардың есебімен шіріген құмалақтардың есебіменен мың гектар берсе де жетпейді бірақ мен мың гектар деп сұрап отырған жоқпын ғой заң жүзінде сол жерімнің өзін екі тиын қарыстың деп 10 жыл бойы мен есімді шығарды сонда менің 250 гектар жерді жылда пайдаланып жыл сайын есебімді төле, беріп декларацияны өткізіп отырған менікі заңсыз екен де жерді алып алып пайдаланбай елге беріп қойып отырған ана дуанбеков сияқтылардың заңды екен заң аясында және маған берген кезде 5 жылдан кейін сатып аласың деп алдап не ол өздерінің өтіктерін өтірі мойындағылары келмейді кінәні бір жақты қылып неге дуанбек қырық тоғыз жылға берді ал маған бес жылға 5 жылдан кейін сатып аласың деп 250 гектар жерді мен қарсы адаммын жекеменшік болғанға амал жоқ келіспеймін мейлі кейін үкіметке барып қайтады ғой түбі қайтады деп соның өзін жаңағы айтып өткен жоғарыда айтып өтілгендей жерге екі тиын қарыз екен сол қарызға бола он жыл бойы конкурстан алып тастады биыл бой бермей жолдасымыз екеуміз шақырып алып астанадан конкурсқа қатыстық жарайды сол жерге бола сондағы тап не альтернатива жоқ сондықтан сізге тағы берілмейді сонда мен еңбек етіп отырмын шаруа қожалығы бар міне жамбылдағы ана кімде айтуға болады анау ақымақтарды малды көбейіп кетті деп салық салып жатқандарды айыппұл салық деген сол ғой енді айыппұл ғой айыппұл салып жатыр малдың басын неге көбейтесіңдер деп назар ол бұның бәрі алып келген кезде жаңағы ә, құдай өзі кешірсін дәлдеп берсін болмаса жаңағы астық алайық десек тіпті қазір сабанды алайық десе у меня поле не отравленное деп не травленный деп оның өзі мойындау емес пе білімі жоқ ол аграрлық алған жаңағы жермен жұмыс істей алатын жабайы әдіс ол жыртты дәрі септі қайтадан өскен дәрі септі сөйтіп жерді тек қана құнарсыздандыру ана самат бауырым ақтөбеден қолдап жасаған екен үндеу тіпті балалар да сондай ауырып жатыр деп бұл тек қана менің ауылымда емес менің ауданымда емес тек қана облыстың көлемінде емес бірақ біздің ауданда жиырмасыншы жылғы моншадағы жағдай қайта қайта қайта айтты демеңіздер олар шын ниеттерін айтты ұйымдасқан қылмыстық топ сол ұйымдасқан қылмыстық топтарды жоймасақ ұйымдасқан қылмыстық топ біздің түбімізге жетеді жерімізді тоздырады халқымызды аздырады адамдарды бұздырады тек қана құрдымға жібереді ертеңгі күні ата бабамыздың алдында не бетімізді айтамыз егер шынында да ана деу бар болса ол негіде ата бабаға ғой жолыққанда не деп айтамыз жауабымызды ұрпақтарға қай бетімізбен қараймыз қай бетімізбен қараймыз міне дина қарындасым жазып отыр ескелді ауданы жетісу облысының дәрігерлері мал дәрігерлері елдің малын ауру бүршілес тағы басқа бірден деп жарты бағасын алып ортадан бизнес жасап жатыр екен ондай жағдай біздің ауылда да болған елдің көзіне түсіп жүрген қошқарымды ауру деп шығарып күдік болғаннан кейін үндемей апарып лабораториядан тексертіп келіп результатын көрген кезде қара жер хабар бермесін марқұм князь жымың жымың ыржың ыржың етіп сол кезде тағы бір ірі қойымды оңда жаңағы саулық қойымды егіз қозы тапқан бүрсілесіп содан кейін мен айттым ей айналайын міне қошқар мынандай сау болып шықты «Ә, мынау егіз қозы туған бүрсілезім мен білемін жастайымнан бала төрт жасымнан бастап атам мен әжемнің қолында өсіп сол малдың ішінде өскен бүрсілез мал бірден қозы тастайды ешқашан көрген жоқпын бүрсілез малдың Э, төл әкелген соны айтып ек бұлар тұра қашты сөйтсем бұл жалғыз ғана біздің ауылдағы жағдай екен деп ойлап отырсам міне дина қарындасымның әңгімесі шығып отыр жаңағы малды жарты бағасына сатып алып ондай біздің ауылдан да ондай жағдайлар өтті қазіргі мен ә, бостан босқа көтеріп отырған жоқпын ә, жаңағы травленый деп айналып келген кезде біз мемлекет боламыз десек мемлекетімізді құрдымға кетпесек десек оянайық мұның барлығы мен ойлаймын қазіргі ойлап отырған, енді ең ғана, иттер мен мысықтарды да пістіреміз дейді ғой бәленбай миллиардтар бөліп одан да сол биліктегі отырғандарды пісіп тастайық түгел сол көбірек пайдалы болады ол пайдасыз құдай өзі кешірсін ит пен мысықты пайдасы жоқ ит пен мысықты ауру тарататын тағы одан да заң, за, ә, керек былай ақ о жіберіп оны сақтап қалып пішіп қойып сұмдық мына біздің биліктегі шіріген құмалақтар шірігеннің үстіне шіріп бара жатыр қашан ұйықтаймыз ұйықтамайық оянайық бірігейік рас қазіргі мына сайлауды да сол мүмкін жаңағы жамбылдың прокурорлары да піштіруде тыстыруда тағы басқа бірдеңкелер шығарып жатқаны тек қана өздерінің билігін сақтап қалу үшін өз адамдарын ғана міне деп ол бізді емес халық ақымақ емес халық біліп отыр амал жоқ жаңағы үміт соңында өшеді деп мүмкін осы депутатты өзіміздің адамдар болса бірақ айқайдан бұл сайлауды әділетсіз өтеді өйткені ана думан бауырымды бір жерде он жыл тұрмадың деп ал болатын болса қасым жомарттың өзі шетелде тұрып келді ғой он жыл емес президентке сайланды рас емес пе кеді заңсыз отыр ғой соншама халық саған сенді қасым жомарт кемелұлы жарайды анау тарихты білмейді надан оқымаған 15 беске шейін тойып тамақ ішпеген әйтпесе ғалымдарымыз дәлелдеп жатыр біздің тарихымыз өте тереңге кетеді жылқының өзін алты мың жыл бұрын қолымызға үйреткен екенбіз ботай қонысында анау ә, европалықтарға дейміз бе ана ескі анти, анти тарихи өмір деуші ме едік антикалық өмір деуші ме едік сол кездегі кентавр болып жүрген біздің бабаларымыз рим империясын қиратып төбесіне қанжары қан, акинақты қадаған аттылы атила бабамыз не деген сорлы болып кеттік сөзіндегі емес іс жүзінде мемлекет құруға кірісейік ауызбірлікке келейік бірімізді біріміз қолдайық Ай, егер мен біреуге жала жауып отырсам шында да біреудің жерін тартып алып жатсам дәлелдеңдер мойныма қойыңдар атып жіберіңдер әйтпесе ұлтарақтайда қазақтың жері жекеге де берілмеу керек жалға да берілмеу керек тек қана пайдалану құқы ал енді ауылдық жерде ауылдың адамдары өз жерін өздері игеру керек сол үшін ауыл өз адам әкімін өзі сайлап ауыл өзі шешіп төрт жақты ветеринар жаңа, мал, мал дәрігері де жаңағы оның кейін агроном да болу керек сонда жерді тыңайтып әйтпесе жерді қазіргі тура осы қалыппен сора берсек ертеңгі күні құлазған кең далаға айналып кетеміз халық тұрмайтын ал енді міне малдарыңды көбейттірмейміз деп жаңағы жамбыл облысының а назарбаевтың жасаған жақсылығы сол ғой 19 жылы бес бала қайтыс болған кезде уланып түтіннен әр балаға 18-ге дейін 21 мың теңге төленеді деді қайда ол 21 мың теңге неге әр балаға шындығында 18-ге шейін өкімет төлемейді анау алдап қасым жомарт халықты алдау бір бөлігін ұлттық неден одан кейін есепке үйтпейік әр балаға 18-ге шейін әр бір семьяда отбасында бір бала ма мейлі бір бала болсын екі бала ма екі бала он бала ма түгел 18-ге шейін 20, әр баланың сыбағасын беріп тұру керек одан кейін төрт, төрт бала мен үш деп айтпай ақ қояйын төрт бала туған аналардан бастап ақысы жүріп отыру керек Өйткені олар түнімен мені байына қарайды, айып етпеңдер. Күндіз тұрғанан тамақтарын береді, беті қолдарын жуады, киім кешегін жуады. Бір тінім таппайды. Сондықтан ол аналардың да бағылау бағалау керек. Сонда біздің әсіресе ауыл қыз келіншектері демографиямызды көбейтер едік балаларға да патриоттық тәрбие берер едік білімді де тегін жасау керек анау медициналық сақтандыру дегенді алып тастау керек тегін болу керек осы осыны жасай алмаса біздің мемлекет несіне мемлекет алтын бөшкенің үстінде отырып қайыршының күй кешіп отырған мына бізге ол алға аттан оян ауыз бірлікке және өзіміз өзіміз өз өнімізбен қамтамасыз ететін шетелдің гмосын жемейтін мемлекетке айналайық ең ақыры тертесекті де өңдесек жүндерді өңдесек тағы тағы айта берсе көп бірақ та мына биліктегі шіріген құмалақтардан арылуға тырысайық есектерден арылуға тырысайық мәңгүрттерден арылуға тырысайық халықты сыйлайтын мемлекеттік тілде сөйлейтін азаматтар есіріп кетпейтін